Halo guys, kali ini saya akan flash HP Asus uh, Zenfone 2 Laser Z00RD ya Ini Asusnya mati atau bootloop uh, eh, Untuk cara-caranya kita pertama ini install dulu device-nya di sini di sini device-nya dan ini firmware-nya sebelumnya saya udah install ya nanti linknya akan saya kasih ya Nah, pertama-tama kita ini udah mati kita itu dulu ya ini klik tombol power kemudian tekan yang volume ke bawah untuk masuk ke mode recovery oke okay. sampai muncul ini lalu kita lepas kemudian ini masuk ke sistem kita akan apply update from ABD yang tadi sudah kita download ya setelah kita sudah mempersiapkan bahan-bahannya kemudian kita di HP-nya ini langsung apply from update ya nih terus kita klik ini langsung kita masukkan USB nah setelah ini kita diamkan kemudian kita di sini klik shift kemudian klik kanan lalu open with windows cell nah setelah muncul ini kita di sini klik ad sebentar ini saya sudah copy ini adb device ini untuk untuk mengecek ini hanya sekadar untuk mengecek device nya ini sudah download berarti ini sudah uh, apa sudah bisa kemudian selanjutnya kopi kemudian di press di sini kemudian tip ini karena ekstraknya zip nah kemudian ini zip kemudian klik enter tunggu beberapa saat lebih sekitar 20 sampai 30 menit Nah, ini proses sudah mulai berjalan ya di sini dan di HP juga sudah mulai berjalan kita sabar nunggu ya kurang lebih sekitar 20 sampai 30 menitan nah ini proses sudah sampai 88% ya dan ini di HP nya juga sedang memasang pembaharuan sistem jadi tunggu saja sampai full ya nah sekarang ini udah selesai ya ah, kita sudah cek di HP nya ini sudah komplit ya Oke, setelah ini komplit installnya, di sini ada keterangan ya. Kemudian untuk lebihnya kita pakai web data ya, factory reset, kemudian klik all user data Oke, setelah komplit kita reboot now ya. ini masih loading ya nah ini kan berhasil kemudian ini lihat petunjuk selanjutnya kita klik bahasa Indonesia kemudian next di sini kita pilih saja bebas ini next kemudian kalau misalkan sudah ada wifi kita ini jaringan seluler dan wifi untuk mengkoneksikannya kemudian next ini langsung aktif wifi di sini saya mengaktifkan yang ini kemudian akan masuk passwordnya oke ini sambung ini tersambung ini next tunggu sebentar ya ini daftar akun Google-nya nah misalkan kita sudah punya atau mau buat akun bisa di sini kita buat akun saja untuk sementara sini misalkan nama belakang apa sini ini nama berikutnya di sini tanggal lahir tanggal 23 di sini bulan Agustus sini misalkan 1990 ini perempuan ini berikutnya ya kalau misalkan kalian sudah punya email tinggal langsung login saja ya nah di sini kita milih at gmail.com saja ini berikutnya kemudian kata sandinya nah di sini kita yes ya, atau ikuti atau lewati ini bebas saja ya kita lewati saja ya nah ini akun gmail kita sudah jadi kemudian berikutnya nah ini untuk privasi tinggal buat-buat aja setuju atau jangan buat akun aja kita setuju oke ini sudah ada gmail yang baru ya nah ini misalkan untuk pembayaran kita klik nanti saja berikutnya ini bisa mencadangkan atau apa kalian tinggal pilih selengkapnya selalu kembali ke saya pokoknya ini tentang layanan Google kalian tinggal baca-baca saja kalau misalkan mau yes checklist kalau misalkan tidak tidak usah di checklist nah ini sudah memulihkan ya nah ini uh, kalau yang ini akun untuk asus ya ini kita skip aja ini bisa kita skip atau masuk dengan Google ID oke di sini sudah selesai ini jamnya ini sudah otomatis jam berapa sekarang jamnya belum otomatis kita atur dulu zonanya ini di Jakarta yang tujuh tujuh tujuh kok ini tidak ada ternyata skip aja ini ini lewati saja ini dari Asus mau ya atau tidak untuk program-program update-nya dapatkan konten atau lewat data ini ini untuk transfernya nah ini kita sudah bisa ya di sini sudah selesai nah kita nggak usah ditransfer saja nah ini di home ini yang tadi Asus mati total sekarang kita bisa hidupin lagi kita untuk bisa coba ini berikutnya berikutnya oke okay. kita coba try di internet di google ya ini google nya ini chrome nya kita misalkan nah ini pencemurnaan bisa berikutnya ini selesai oke misalkan kita coba di sini Google google.com nah ini sudah berfungsi semua ya oke sekian saja tutorialnya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton